सत सोही गरीब के सो बंजारा भया बालद बरी विचार मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर के सो अवतार सत सोही